පෙබරවාරි පළවෙනිදා තීර්තිමත් කොළපෑයක් සහිත සී ඇලයිරත් දෙදස් විසිදක ඊත්‍රී ඉසට්ටියෆ් නම් දූමකේතුවක් එවත් වල්ගාතරුව වසර පනස්ථාකට පසු මෙවතවර පෘතිවයට සමීපවීමට නියමිත වැතිකරවා. එය පෘතිවිය සිට කිලෝමීට මිලියන හතරිස් දෙකක් තුරින් ගමන් කරනු ඇති අතර සුවිශේෂීත්තය වන්නේ වඳවී ගොස් ඇති බොහෝ මානව විශේෂයන්ගේ එකක් වන නියන්ට පාලරුන්ගෙන් පසු නූතන මේෂන් පෘතිවිය සැරසරු කාලයේ මෙවැනි අධ්‍යතිය පැහැදිලි දසුනුම් නැරවීමට ලැබෙන පළමු අවස්ථාව මේවීමයි. දෙදස් විසිදකේ මාර්තු දෙවන දින සූර්යාකය සිට සැතපු මිලියන හාරසිය පමණ දුර බ්‍රාස්්පතිගේ කක්ෂය තුළති ස්වක්වම වල්ගාතරු විද්‍යානය ගණ්ඩය කර තිබෙන ආකාරයට අනුව අඩි තුන්දස් දෙසි අසු එකක් හෝ සැතපුම් භාගයකට වඩා වැඩි විශ්කම්බයකින් යුත්තයි මේ වන විට පෘතිවිය පසු කරමින් තිබෙන මෙම හරිත යෝධයා උඩාවල්ස තාරකාරශයෙන් දර්ශනවීමට පටන්ගත් අතර පෙබරවාරි පළවෙනිදා පෘතිවයට සමිපවී පෙබරවාරි විසිපහ පවන වනවිට ඔරාය තාර්කාරාශය ඔස්සේ ඉවතට ගමන් කරනු ඇති